እስቲ መርቋቸው ከአይንና ሲያውጣቸው ከእልልታው ጋራ ማሻላ በሏቸው አጣምሮ ያስልቃቸው ለፍሬ አብቃቸው ውሃ ባይሳች ባረከላ በሉት እስቲ ባረከላ በሉት ባረከላ ባረከላ በሏት እስቲ ባረከላ በሏት ባረከላ የዓለም ያርግላችሁ የደስታ የተላ ቤቱን ፍቅር ይምላ ተሳስባችሁ ኑሩ በይማ ከለላ በመዋደድ ጥላ ዘመናት ይሻገር ማገሩ ማ barakallah አላሁ ባረከላሁ አላሁ አላሁ ባረከላሁ አላሁ አላሁ ባረከላሁ አላሁ አላሁ ባረከላሁ ባረከላ በሉት እስቲ ባረከላ በሉት ባረከላ ባረከላ በሏት እስቲ ባረከላ በሏት ባረከላ ይዝለቅ እንዳበበ ትዳራችሁ ፈርቶ ሟልቶ ሰጥቶሃል አላሁ ባረከ አላሁ አንተን ለእሷ መርጦ እሷን ላተሰጠ አላሁ ባረከ አላሁ ምን ደስታ ይገኛል ከዚህ የበለጠ አላሁ ባረከ አላሁ የአይን ማረፊያ የልብ ማሰሪያ بارك الله